看吧。嗯？快递来了！耶！抢到的头等舱关爱包终于到了。Hello，大家好，我是既喜欢吃土豆又喜欢开箱的土豆君。 一个月过后，我终于收到了我抢购的狂草师头等舱关爱包。同时呢，我还订了其他一些纪念品，咱们来一起看看吧。我下了一个单子，结果发过来四个包裹，嗯，效率很高。这个我已经猜到是什么东西了，嗯，跟我的想象有点差距。 我订的是一个二百五十比一的 A 三八零的机模，结果我收到的是这样一个，嗯，感觉第一次开箱就翻车了，希望他们能给我换一个。今年呢是 c o n o e r s 一百周年纪念，嗯，但是没想到却遇到了现在这样的困难。 Condos 呢也在积极的自救，经营一些周边的生意。像我的健康保险、我的车的保险都已经转到了 c o n t o s 的名下。这样的话，他们会送一些 c o n t o s 的积分，可以为未来的旅行积累一些里程。这个 T 恤的质量还是过得去，细节上还是有待改进。因为它价格也就是三十多刀，我先试一下看能不能穿得上。嗯，还好，比较合身。嗯，还穿得下。 好，我们看下一个。这个杯子呢，要二十多刀，有一点夸张了。它的质量还可以，但我觉得也就值几刀。这个这么大的包裹，就是澳洲航空头等舱关爱包。为什么是三包呢？其实我订了三份，它一份关爱包只卖将近三十刀，真的是非常非常的划算。 作为一个吃货，咱们就先看一看吃的都有哪些。这个呢是 T Two 的茶叶，柠檬草生姜茶，有十小包，我们先泡一杯。嗯，我还是比较喜欢喝中国茶。然后这个是杏仁，包装上写着 “Conscious First Class”，就感觉这个杏仁要 高端了一些呢。嗯，它没有复杂的调味，只有淡淡的咸味，而且它烤的程度非常好，就非常的香，比一般超市里买的几刀一包的那种，确实要更香，很好吃。这个吃起来感觉会上瘾哎。 这里还有一盒 Team Time，是独立包装的，吃的时候很方便。作为澳洲的国民零食，选它作为零食还是挺合情合理的。还有一套睡衣，我们看一下，LXL，应该所有人都穿得下吧？哦，是长袖的还是？哇，很巨大。作为睡衣还好。 很大的 Conus c o n t e s 的 logo。呜呜呜呜！哇，裤子！ <laughs> 天哪，很宽松，嗯，作为睡衣还是挺好的。后呢是它的洗漱包，我们看看里面都有什么。哦，有一双袜子，嗯，这个袜子很软。 应该蛮舒服的。啊，有一对耳塞，不是飞机上必用的。有一张卡片，一个设计的一个小卡片。啊，有一个眼罩，眼罩摸起来蛮滑的。啊，牙刷一套，最后还有护肤品包。 Aurora 极光 Spa，哦，是澳洲的一个牌子。看里边都有，总共三个，一个是啊手霜、甜菊的唇膏，还有面霜，总共三个。好了，零食也发了，洗漱包也发了，下面该什么了呢？对了，就是要发餐了。 下一期呢，我会和大家一起来品尝一下 c o n t o s 很多口味的飞机餐。如果你是一个喜欢探索吃货，就关注我吧。拜拜。